हे गिरिजापति शंकर शंभु नाथ महेश कृपा निधि भोला सात्विक शाश्वत तारक वर्ग कष्ट तिमी हर हे शिव सर्व कष्ट तिमी हर हे शिव सर्व कष्ट तिमी हर हे शिव सर्व हे सुर हे सिति कण्ठ मन्दिर होस् मन सुन्दर सव्य बन्दन बाट निकाल वन्दनपाटनिकालगिरि हे गणनाथ प्रजापति उग्र शांत भई हर पाप अनंत मानव जीवन पार लगाओ यो भव सागर बाट उठाऊ यू भव सागर बाट उठाऊ यो भव सागर बाट उठाऊ यो भव सागर बाट उठाऊ भूषण नाग सुसज्जित माता ए शशि शेखर बादन हाथ डम डड डम डड डम डड डम डम तांडव नाच सदा शिव बम बम तांडव नाच सदा शिव बम तांडव नाच सदा शिव बम बम